suis pas le chien. Voilà. Ça va être parfait ça. Alors attends, fais voir la taille. Aujourd'hui, dans les tutos de la vie, que faire pour réussir sa fête de Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Notre premier Noël tout ah, ça ensemble. Ah, ça nous fait plaisir. Oh, papa, ton cadeau, il est là. Et là, c'est cadeau maman. Ah, attendez, attendez, attendez une petite minute. Ah, oh, Bravo génial Non mais tu te fous de ma gueule Mais tu crois qu'une peluche va remplacer Pépette Non, non, non C'était pas une peluche. N'essayez pas d'acheter votre sapin chez un fournisseur non agréé. Je suis rentré Je suis passé par le bonheur, alors euh, j'ai pris un sapin. <laughs> y avoir euh, un vice caché. N'essayez pas d'obtenir un miracle de Noël. C'est Jésus T'as vu Jésus Fais ton miracle. Fais-le remarcher. Là. Jésus est toujours bourré le jour de son anniversaire. N'essayez pas de voler des cadeaux au Père Noël. Oh, oh, oh. le Père Noël, file-moi ça Donne-moi le cadeau Lâche Lâche Lâche pas pas Et pour toi, ma chérie, une grosse banane. Ah, voilà. C'est un fruit très nourrissant. Il fait aussi des cadeaux à King Kong. N'essayez pas quelque chose d'exotique pour le dîner. Ah, allez, on se ressaisit, c'est Noël, on fait la fête, hein On va pas se laisser abattre quand même. Euh, écoutez, regardez, j'ai fait des petites bananes flambées. Oh, oh, oh, Vous soyez vraiment trop con. Oh, vous êtes fort. Pour commencer, soyez à la mode. Achetez chez un fournisseur japonais. Tu l'as ramené d'où Du Japon. Ah, t'es pas au Japon Ouais, ouais. Au lieu de faire appel à Jésus, faites appel à dessin. Oh putain. Mademoiselle. C'est un miracle. Monsieur connais un petit bar au coin de la rue. Ah oui Oui, un petit sex on the beach. Ah. Mmh. Occupez-vous d'abord du méchant gorille. Alors, ça vous plaît Fabrice, vous avez gâté, c'est merveilleux. c'est Noël. C'est C'est la même matière partout, là. Tout ah. ça, c'est... et, cet accessoire ah, C'est une bourse. Ah, une grosse bourse. Ah oui. Ou alors, attirez-le loin de chez vous et profitez-en pour vous venger. Oh. Attention, ce tuto ne fonctionne pas avec les témoins de Jéhovah. Bonjour Bonjour vous, avez une sacrée carrure, vous... Est-ce que vous avez déjà fait du porte-à-porte porte à porte je vous reconnais, vous êtes une star de cinéma. Venez, Rentrez, on était en train de faire un banana split. Venez, rentrez, rentrez. vous êtes très utile. Il fait plus chaud à l'intérieur, venez. Vous agrandiriez leur famille. Bon papa, un petit Scrabble ou on s'encule 18 <laughs> points avec banane